के पेटल्स यूज होंगे सेवन सी के फोर पेटल्स सिक्स सी के फोर पेटल्स और फाइव सी के फोर पेटल्स यानी कि बारह पेटल्स इसमें यूज होंगे और लीव्स आप डिपेंड करता है आप पसंद करते हो तो एक या दो देखिए करें अब हम आपके कोई पेंसिल मार्कर या पेन यूज़ ना करें बंदे मतलब कोई नोकदार चीज़ इस्तेमाल करें जैसे ये इस तरह की कोई नोकदार चीज़ इस पर क्योंकि ये स्टार्च है और ये बहुत आसानी से इस पर निशान आ जाते हैं देखें trabajo से पैटर्न्स काट लिए हैं बारह पैटर्न्स एक ये साइज़ था एक ये और एक ये सबसे छोटा साइज़ यानी कि ये बारह पैटर्न्स हमने काट लिए हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हम लीफ भी काटेंगे तरह से ये पूरे बारह पैटर्न आपको तैयार इसके निशान लगाएंगे assim, करना इसको इस तरह से ट्विस्ट करना